هذا الفيديو برعاية دونالد أفرلوك في هذا الفيديو حاولت نمجز بين نم... نم... ن... أ... مجزت بين اسلوب بيني برودكشن في التصميم والحاجات هذه وطريقة رسم وال وال واللوب وال <laughs> WLOP ذا ال او بي عارف كيف نقسمها مهم رسامة محترفة على الفوتوشوب صمت فان ارت لإينوسكي من انمي قتل الشياطين ديمون سلاير كيميتسو نايبا تميه الابتسام بدأت بالسكتش التوضيحي صور حقيقية ونصنع منها مجسم أو شكل أو صورة بس تكون حقيقية خلينا المنطقة ترسم فيها بالحاجة خليكم عمل فيديو مسرع لكيف آه، صممت الوجه أول شيء بنبدأ فيه رسم الجسم بدون ألوان أه تتعرف بعدين ليش دونالد أوفرلي وما دراك من دونالد دونالد فنان محترف ثلاثي أبعاد بخبرة تزيد عن خمس سنوات أنا متخصص انا آه، نمذجة الكائنات آه، ولديه خبرة في العمل في محرك Unity لإنشاء مشاهد واقعية بإضاءة ديناميكية وهم عندهم مجسمات ثلاثية الأبعاد فوق هذا كله مجانية تقدر تحملهم كل شيء هنا مجاني تقريبا جبت منها السيوف السيوف اللي استعملتهم في التصميم جبتهم منها عندها دنيا حاجات ما شاء الله اللي يبي شيء 3 دي أي شيء 3 دي مشاهد مجسمات أي شيء حساباتها في الوصف خليكم عمل فيديو مسرع على النهاية Let's make this fleeting moment last forever So tell me what you're waiting for I'm gonna keep it frozen here forever There's no regretting anymore It's worth the wait even so far away I'm making the night mine until the day I die No lights to break when you're hanging by face You know what it feels like when you're dancing blind all my life Feelings, you can't deny that you're living Open up your eyes And I just wanna sink into your crazy laughter Come on, make me feel until the pain don't matter Every second here makes my heart الخلفية متاع الكتان باش ندير ملمس السروال بالازيم تاع السبعينات turn around and say that it's too late to apologize. It's too late. I said it's too late to apologize. It's too late. i take another chance, take a needs a beat, but there's nothing أخيرا ايش رأيكم كأول تجربة بالله ايش رأيكم ممكن نتكلم ونعمل مقطع ونشرح ونخلي لكم مسرع بس مقطع مسرع لنهاية من بدايته لنهاية أعطيني رأيك في التعليقات والسلام عليكم